するしないどうも日向た子ですトッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠今回のゲストは小林剛プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ剛さんがやってきました、はい、この番組はすべてこう麻雀中の思考をさらけ出していただくんですけれども、はい、常にこう思考は 巡っているタイプですか何も考えてないのがバレちゃいますねこれね <laughs> 何も考えてないそれもバレちゃいますはい困ったもんです、ね、え郷さんの普段の脳内どうなんですかうん結構あのすごく考えてると思われてますがそうでもないですねえ意外にええこれ泣こうぐらいしか考えてないですね自分の泣く範囲はメインで考えていて周りのことはあとの3人 多分、見てないわけじゃないですけど、それほど考えてないと思いますね。あのすごい考えてるかのように思われてますが、 <laughs> 実は、え私が自分の手しか見てないことがバレてしまいますね。 <laughs> 今日で、はい、大変ですね。やばいですね、これね。うん、えでも逆にあのしっかりこう見てるところは本当大事なところってことですよね周りのまあ大事なところは まあまあ見てると思うんですけど、結構見落とすんですよね。 <laughs> バレちゃいますね。そんな郷さんもちょっと楽しみですけどね。うん、あとこう泣きの鋭さ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 ンからでしたハイパイいいっすねハイパイこれ <laughs> これとンのドイツで両面二つすごくいいじゃないですかこれえ泣くのもう1000点かパーソン引いて2000点かどっちかなっていう感じですね選択は1000か2000なのええひょっとするとね1300になるかもしれない、ね、いやリリのみリのみ <laughs> なんでえ、まあ、のみの1300なのですかそうですね まあ、リーズもウライチっていう最高形が見えますけど、うんうん、漫画にはなかなかいかないもんですね、うん、やっぱり、ね、そうそうリーズもウライチって結構ならないと思うんですよ、うん、こういう形でもなりませんか、うん、まあ、リーの実をかけることができても積もってウライチってなるとやっぱり、多分1割2割ぐらいになるんで、それよりも、えーまあ、1000点かドラ引いて2000点か っていう感じじゃないですかね。ってなるとこれは1枚目から泣くんですか泣きますね。そうなんだ、はい、へえわかりましたこのあの2枚目泣くんですかこれいや私は <laughs> 最後まで泣かないそうタイプなんですけど郷さんはこれは1枚目から仕掛けて、うん、そうですね、いい形を残して最後は1000点もしくは手がわっての2000点で上がるってことですね。そうですね まあ、パウパソの延べ単になってパーソを積もっての戦2戦もありますね、うん、そうですねリーズモグラ1と同じぐらい少ないけどそんなもんじゃないですかね、うんうん、 <laughs> え当1曲でこう開局したんですけど心構えとかこう気持ちの面で何か考えてることってあるんですかないですねはい、はい、じゃあ食べましょう <laughs> さあ注目の第1質問は両品あこれでもう これね考えることはあんまりなくなりましたがよりこう自力でも仕上げていけそうな手になりましたが自力ってあの口口でポンって出して持ってくることを自力って言います <laughs> そっかそっち派ですもんね <laughs> そうそう自力とか他力とかねないから、ね、重ねたとかね積もり上げたとかそういうものないです <laughs> すいませんでした、はい、第1打は「なん」ですねいきました 今のこう開局で他の3選手の手出しつもぎりどれくらい見ますえっ、ー、と1巡目は意味がないですよね意味がないあの1巡目ってあの残されてた範囲に意味がないんで、うんうん手出しつもぎポンポン <laughs> ポン入りました <laughs> 今ねちょうどね説明してくださってる間にチュンが出て手出しつもぎりって、うん、あのみんな見なきゃと思ってるでしょうけど、うん、要するに それはなこの範囲が何らかの理由で残されていたものが進ん進んで出てきたっていう証拠なので、1巡目っていうのはパイなんで1巡目の手出しつもぎりは一切見る必要はありませんじゃあ思考だけ考えるぐらいですかそうですねこの第1打チーピンチーピンの人は何だろうなぐらいな感じですねあの <laughs> 何かなみたいなまあ単品系じゃない可能性が高いなぐらいですねなるほど、はいさあチュンを仕掛けました。仕掛けました。うん。 これ、何切るか難しいとこですが。ねえ、これどうするんですかうん、どうしますかね。両面、うん。まあ、両面待ちができたときに、3万匹だけ、うん、んそうでも、そうでもないな。うん。3万を引いたときに、うん、えー 通に同桂になるから弱いって言うんですが、ねそうですよね、ただこれ瞬通あと一つでいいので、二度受けもそんなに、悪くはない、うん、ジャントがない形ですよね、まあ、ただ一応やっぱり1種類少なくなるんですね。例えば3層引いた場合のイースソースチーワンと、まあ、3万引いた場合のイースチーワンとで、うんうん、ちょっとだけ受け入れ枚数が少なくなるんで、まあ、やっぱりワンズですね。うん、えー、まあ、延べたになる可能性とかもちょっとあるけども、 まあ、ヤンマンでいいと思います。おお、この判断は、ヤンワン。さあ、すでに仕掛けています。チュンをポンしています。で、この後町を作るなら、うん、まあ、このチーピンから切り出してる人がいるっていう情報だけなんですが、うんうん、まあ、ヤンソーよりはパーピン町の方がいいかなという感じですね。ピンズがちょっと安くなっていく未来もってことですね。まあ、今のところ1人だけですけどね。うん 他の人に山荘とか切られたらもう分かりませんねおーなるほどほらピンズ良かったでしょ <laughs> ほら <laughs> 早いですねもうまとまりましたね、ええ、ああすごいあっという間に第1位のスピードですねさあテンパイが入った町はスーチーワンですこれね大体押すのでね もう人の手出しつもぎりとか見てなくても大丈夫ですよね。あ <laughs> ある程度もう前に行くから、まあ、まあ、もちろん見てた方が正確な押し引きはできるでしょうけども、うん、それよりもなんだろうな、うん、まあ8パースを引いたら嘘の切るのと、うんあとはウーピンとかイーピンとか引いたらスライドしておくべきかどうかななんていうのは考えてますね。 実際今場にはイーピンが2枚で、こういう時に引いたらどっちにしようかなって今思ってるんですかこの周りの様子も見て現状は多分 E ピンを引いたら数ピンを切ってあの安全度の高い E ピンを残すと思いますね、えー、予定通りこれ D のみより高いですね <laughs> 本当ですね入れ替わっての なんか思い描いてた通りになりましたね、ええ、最初の2000点になるとなおさら降りないのでね、うん、あと休んでますね <laughs> <laughs> 結構ね面白い打ち出しがね、うん、ありますけど基本的にじゃあこう相手の手を読む時はリーチが入ったり仕掛けが入った時がメインでそれ以外は自分のことをメインなんですね そうですね、うん、まあ、あとはその統一落としてから統一落としが来たとか、うんうん、パーツ落としが来たとかそういうのは見ておいた方がいいですよね。例えばあの3万一応見ててつもぎりだったんですが、うん、2枚目の3万がつもぎり今の論争もつもぎりですがこれが手出しだった場合は統一性がかなり否定できますよね。うんうん、そうですね。それ以外はまだ 何とも言えないですね。あの3万と路走が両方手出しだった場合はかなりピンズに寄せた感はありますけど、うん、3万と路走2枚目両方つもぎりだったので、まだわからない。あんまりわからないですね。ロ走もつもぎりでした。親もね、自敗から捨てて、端に近い灰まだ切ってますからね。今もつもぎり。ん、特に目立ってる人はいないですね。しむちゃぐらいですか お、これはどうするんですかこのピンね、イピンつもぎることによってリャンウッパーピンが通されてしまうことと、うん、確かにただ今のうちに切っておけばリャン後々リャンピンが切れるかもしれない、うん、でまだ先に切っておきますねあの中盤以降で、もう危ないとなったらリャンピンを切った方がいいと思いますしもうあと何順後ぐらいですか、うん、その判断が変わるのは うんもうそろそろ三三本当ギリギリなんですね、はい、じゃ今おここであの謎の捨て牌からリーチが入ったローピン手出しのリーチですこれなんかウーピン先切り正解した感じがしますよねおお、えー、確かにリーチが入っての一発目この印象これはね しばらくわからないんで全部切りますねまだまだ通っていない範囲の種類も多いし自分の天杯もあるので、はい、ということですねちなみにこれチュンドライチ3 0点の天杯ですねあリーチ棒込み <laughs> もう計算が早い、はい、そうですねリーチ棒出たので、はい、全部で収入は3000点です3 0点の天杯、はい、ってなると3000点の両面待ち大体押しますね、うん、はい <laughs> すごいこう悩みもなくさらっといった印象通りました これまだね通ってない牌多いですけど後にこういろいろ通ってきて決着がつかない時はまた判断変わるかもかあとね2000点の両面天杯大体押すような気がするんですよね普段からはいあじゃあこれいきますね、これも押しますねはい宣言牌の筋です よく先制リーチに対してリーチのみで追いかける人いるじゃないですか、うん、それって1000点出して1300からの両面待ちで、うん、そっちの方がリスクが高いんですよ、うんうん、上がり点は大差なく1000点出して全部つもぎりしなきゃいけないんでだからリーそう言われると、確かにそうですねそうそうあのリーチのみ両面より、えー、非常にリスクは低い あの手代わりもできるしリーチ棒出さなくて済むしこっちの方が押すべきだと思いますね。まあ、なんかそうやって聞くとこうやいう泣きの仕掛け、えー、なんか強く感じますね多様化できますし、うん、なるほど今ここ2と1出てきてるんですけどここら辺もまだ通ってはいない範囲ですけど気にはしないそこまで、まあ、このリーチわからないんで、うん、まあ3万が早いので2と1ぐらいはって感じですかね。うん さああとまあ残りの1枚の3万持っててあまあ3万のワンチャンスでっていうのもあるかもしれないですねなるほど確かにそうですねただこの捨て牌にイワンリャンワンぐらいは切るんじゃないですかね、うん、はいさあつも番番ですでこういうのってあの、うん、リーチに対してあの中盤以降に自分が天牌から空切りできる牌を引いた時っていうのは、うん 基本は手出しをしておいた方が今まで通った牌がリセットされるので相手3人はやりにくくなるんですね。あ今まで通ってるローピンだったりも、はい、次はちょっと違うかもしれないよってなりますもんね。はい、ただし、はい、これ今手からローワンを切るとあの今テンパイしたかもしれませんでパワン切ってるのにしばらくしてローワン切りだと、うん スチワンがかなり読めてしまうのでこちら側ですねはい、うん、警戒されるはいいけどスチワンを第一に警戒されちゃうのは損なのでこれはつもぎります他の範囲だったら手出しもありかなって感じですか、はい、インズソーズあたりインズソーズは全部からぎりしそうですねおおその思考もすごい勉強になりますねさあ、トイメン積もり上げました。 リーチ、ピンフツモ、700、1300のツモ上がり、ニース値チーピンでしたね。そうですね、この捨て牌、ピンズ待ちとは限らないですが、ややピンズが多そうな捨て牌ではありますね。うんうん、スチーピン引いてももちろん切ってました。いピンだと高めでしたね、さらにね。場、ー、に3枚見えですが。さあ。なんか、うん <laughs> 何か喋ればいい <laughs> 大丈夫大丈夫ですさあ当一曲はトイメンのつも上がりでしたさあ最後までご視聴いただきありがとうございました続くトン二曲もぜひ見てくださいゴーさん700戦300の上がりが出ました豆知識としていただきたいんですけど、はい、展望の払い方の注意点とかアドバイスってありますかはい700戦300って結構 めんどくさいんですよね全員がちょうど払うと細かくなっちゃうし、うん、かといってよくあるのが結構打てる人同士だと俺はいくら払おうかなでみんな止まってなかなか曲が進まないまずですねとにかくさっさと払ってほしいっていうのが一番大事なことで <laughs> さっさとね、ええうん、あのー、何点払おうかなって調校してる時点でもはやスムーズなゲームゲーム進行が妨げられてるので、うんとにかく早く払うのが第一ですね、うん だから迷ったらちょうど払っちゃってほしいんですよ。おお、うん、700でも1300でも、とにかくね、2人迷わずバーンって払ってくれると、すごくやりやすくて。あとの1人が。で、最後になっちゃった人が、えー、調整すればいいんですね。おで、もし700、今僕子でしたけども、うん、700と1300、パンパンって2人払ってもらえると、こっちは1000点出すと、うん、この親の1300の300横移動だけで済むんで、 それがスムーズですね。700,1300ってきたら最後の人は1000点と。うん、じゃあ自分が親で子供2人が700、700ってきた場合は、うん、2000点出せばその700点を横移動するだけで大丈夫と。あ、確かに。ということで700,1300は2人がちょうど払って1人は、え1000点棒で払う、うん、がスムーズですね。結構そこでこうドギマギしたりしますもんね。えー で工夫して1200出したり1500とかなんか <laughs> いろんな払い方をする方もいるんですが、みんながうまく調整できるメンツならそれでも大丈夫ですが、結構ちょうど払っちゃう方が多いので、まあ2人ちょうどで1人が1000点棒で払うがスムーズだと思います。全員ちょうどで言ったら500点棒全部 吸収しちゃいますもんね一人が一人の千三百だと残るあそっか一人残るかうん、かそこら辺もこうスムーズに普段やってることですけど何気なく、はい、大事ですよね思考はいでトッププロでも結構ね払い方分かってない人多くてね <laughs> え何何何何誰そのこの前ねとある決勝でね400700がちょうど来てうんざりしたことありますね400400、700で来て、はいうんざりしちゃうの、 この人たち麻雀プロだよなと思ったことはありますね笑顔になれないでも、 <laughs> そんなこともあったんです、ね、あるんですよねじゃああのぜひこれはあの見てくださった方は郷さんとね同卓するときはこのスムーズなね700戦300のやり取りがあれば <laughs> みんながあ郷さんこれで私のことうんざりしてないって分かってくれますもんねそうですね <laughs> ぜひ皆さんもねとにかく迷ったら速やかにちょうど払うはい ということですこれで実践してみてくださいはいごさんありがとうございますありがとうございます <laughs> 豆知識でした